तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं कि क्लास माई एसक्यूएल की होगी तो जो लोग भी माई एसक्यूएल की क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो सीधा हमसे जुड़ सकते हैं एक बजे से ये क्लास स्टार्ट होगी आज ही एक बजे से स्टार्ट होगी तो इसके लिए uh, आपको हालांकि uh, हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको लिंक uh, मिल जाएगा वहाँ से आप जुड़ सकते हैं तो एक बजे से ज़रूर जुड़िएगा ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि एक बजे से लाइव क्लास होनी है तो आप जुड़ सकते हैं माई एसक्यूएल की लाइव क्लास से ठीक है तो जो भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन या फिर जो आ चुके हैं या जो पूछे जा सकते हैं उसके सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा ठीक है ना ओके